mai kaji da ba a taba ji ba mai ka gani wadda ba a taba gani ba wai mai ka yi wadda ba a taba yi ba kawai zamanin mun wuci mamaki sai ikon Allah to mai kuma ya sauran abin mamaki bayan mun ga abin da muka gani bayan mun ji abin da muka ji a zamaninmu ake gyasar shiri da biki a saka mai tsada a rika mai tsada a tuka mai tsada Koda da rancen banki ne Ƙaryar arziki irin wannan wata kala ce ba mu gani ba a zamaninmu ake cin amana bila na dama to wace amanar ta saura wadda ba mu ci ba miji ya ci amanar matarsa matar mata ci amanar mijinta malam ya ci amanar ilimi ya batar da bayan Allah dattijo ya ci amanar mutane ya ɓata yaran unguwa shugaba ya ci amanar al'umma ya zalunce su ya ci dukiyarsu wadda ka yarda da shi shi zai ci amanar ka ya karya ka wadda kake famar rufawa asiri yana can yana famar tonawa asiri kawai abin sai gyaran Allah a zamaninmu ake kimanta kuɗi sama da komai kuɗi ya fi ran mutum tsada kuɗi ya fi zumunci tsada a zamaninmu ake zub da mutunci don a samu kuɗi a zamaninmu ake yanke zumunci don matsalar kuɗi wai yaushe muka zama haka ne ta sadda ba ma kimanta mutum sai inda kuɗi yaushe muka zamto haka ne ta sadda ba ma ganin mutuncin mutum sai in yana da kuɗi a zamaninmu fa mai kuɗi baya ƙarya ko da in ya ce ummansa namiji ne shi ko talaka maƙaryaci ne ko da in ya ce mahaifiyarsa mace ce abin kawai sai gyaran Allah to me kuma ya saura bayan mun yi farin cikin mutuwar iyayenmu don mu gaji arzikinsu mai koya saura bayan mun je maka gari mai alfarma mun manta da bukatunmu kawai addu'anmu ya za lalata bukatun wasu to me kuma ya saura bayan mun yi manyan laifi mun ce Allah ne ya samu tabbas manzon Allah ya yi gaskiya karashin zamani sai kallo abin Allah ya gyara mana ni ne Na kuli hambal salamu alaikum